Salut tout le monde On est en Belgique, on a un rayon de soleil enfin et euh, là on est en train d'explorer une énorme usine abandonnée et je filme avec mon appareil photo pour la première fois parce que la GoPro n'a plus de batterie comme d'habitude loin d'avoir fini 了。